Merhabalar, hoş geldiniz. Well, uh, thank you very much. I'm very happy to be in Antalya. The sun shining in November, but this also tells us something. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar Antalya'mıza hoş geldiniz. We are here in Antalya together with the deputy mayor. Planting trees is very important. Trees, forests are our lungs, the lungs of this planet.